大家好，我是精灵，欢迎大家收看本期的《精灵看世界》。今天要跟大家探讨的是，透过易经数字来看病毒株的演变以及它的凶恶程度。 你们知道吗？在短短一年半的时间，COVID-19 新冠肺炎已经造成了全球一点八五亿人确诊，这当中至少有四百万的人口死亡。以上都还是保守估计下的官方数字哦。即便各大的药商他们争取在极短的时间内研发出了各类的疫苗，并且试图打造让全体各国的人民能够有群体免疫的一个效果。 但是，就我们现在看来，我们依旧在跟变异的病毒呢正在赛跑当中。从最早出现在大陆的这个武汉病毒株哦，它早就已经不是主流，而取代而之的是各式各样的变异株。目前我们比较广为熟悉的有 alpha、beta、gamma 以及 delta 这四种变异株。而科学家也透过了基因的定序呢，来了解。 我们市面上有哪些病毒株的是主流？目前不单单这四种哦，你们知道还有八个已经被定义，而且被 WHO 列为观测中的主流病毒株。另外，这其中七个也已经被正式命名。让我们透过这些病毒株，他们。 各自的身份证序号，也就是他们的 p a n g o 谱普系名称，并且一并合用中华的易经数字来对它做一番解读吧。说到这边，如果你还没有订阅老师的频道，请记得在下方按下订阅、小铃铛加赞，这样子你才可以后续跟上老师的各式视频哦。好，接下来呢，让我们来看一下，也就是我们的第一个主流病毒株 Alpha。 它在最早发行地呢，是在英国，也是在二零二零年的九月份发现的。它的主要特性呢，就是它的床单呢是最为广的。而在台湾今年四月份呢，华航的这个诺富特饭店，还有本土的这个社区的疫情感染哦，都是出自于这一个病毒株哦。它的传播率提升了百分之六十。 而它的主要大流行的时期哦，是在二零二零年的十二月。这个时间点，透过七政四余来观察呢，是我们的星宫顺行于酉，也就是火星逢到了羊刃以及年杀。而它带来的一个影响力呢，主要是我们可以看到呢，它的走的趋势呢，是从爵位、福位、祸害，然后逢到天一。 那它的这个系数呢是逢到了十四，所以基本上呢，alpha 的致死率呢相对的呢会是比其他的要来的快，再加上它的历程是比较短的，所以它的发展的这个病情的速度也会稍微的快一些。再来第二个就是我们的 beta 病毒，那 beta 病毒呢，它首次呢是在二零二零年的五月在南非发现的，它主要的一个。 特性就是它可以让这个疫苗的保护力下降，而且呢，它的传播率呢会提升百分之五十哦。它的大传染的时间点呢是在二零二一年的二月份。那顺行于子，也就是当我们的木星逢到了太岁以及病符，因此启动了这两个凶恶的星宿的力量的时候，这个贝塔的这个病毒株呢，它的 躁动的能量呢，就相对的加强了。而我们可以看到呢，它所走的位置是从绝命天一福位、福位绝命，而逢到两个福位的时候，会代表这个中间的潜伏期会拉长，还有包括呢病程的发展的时间也相对的会比较长。而危险系数是在十二。第三个就是伽马病毒。那么伽马病毒呢，它是首次在二零二零年的。 十一月于巴西等地发现，它主要的特性呢是它的二次的感染风险是比较高的，传播率呢大幅度的提升了百分之四十至一百二十，而且呢它会增加二次的感染。那它的第一次的流行期呢是二零二一年的一月。那我们这个伽马星呢，它的系数呢危险系数是二，而它的这个易经的这个解解谱呢是。 祸害，祸害。逢到两个祸害的时候呢，它会来得很冲快，也就是很多时候会来不及医治，可能呢就去见上帝喽。那么比较要去注意的是呢，我们这些个别的这些病毒株呢，它们也有对应的生命灵数以及所受到的影响的这个行星，这个稍后呢我们会再来带到。 再来就是第四个，也就是我们的 Delta 病毒株。那它是在印度于二零二零年的十月份首次被发现。它主要的特性就是我们知道的，它的传播力非常的高，而且呢，主要是增加了百分之一百至百分之两百二十这样一个很广泛的一个传播率。再加上每一个犯病的人都有能力传播给四个人的时候，大幅度的让 Delta 的病毒呢。 肆虐了，因此呢，它的重症率也相对的提升了非常的多，而从 Delta 病毒所演化出来的其他的分株呢，也相当的多。在二零二一年的三月份是主要的大流行的时间，这个时候是魁宫顺行于亥，而也就是我们的土星启动了病福星的一个时刻。而这边呢，我们可以看到呢，它的病毒株呢有三个谱系名称哦。 在 Delta 的这个谱系名称下面呢，有 B 一六一七二 AY 一以及 AY 二这三株，但是我们可以发现哦，这三株里面呢，最为凶险的呢，会是我们的第一个，也就是 B 一六一七二这一株，因为它的危险系数呢是十一，逢到了绝命六煞、六煞祸害天一以及福位，而 AY 一哦，它是三个福位。 A Y 二是两个复位，然后缝到绝命，所以呢，A Y 系列的这个变异株呢，它们基本上呢是发展的很快，可能没有很大的症状，那你可能就会在这个很快乐的这个氛围下，就是没有办法呼吸的一个状况之下就离开。而前面的这个 B 一六一七二的这个历程，它是拉的比较长的。 你会有其他的更多的一些症状出现，不会单单只有呼吸道的一个问题在哦。好，那再来呢？我们刚刚讲完了这四个主流，alpha、beta、gamma 以及 delta，我们另外来看一下目前正被观测中的的其他的这个病毒株，那它们的技术呢又是如何？而他们的发展的一个状况呢，有没有我们需要就是去做比较以及去？ 注意的地方，首先呢是按照排序来看，就是我们的 epsilon。那 epsilon 呢，它首次是在二零二零年的三月份在美国被发现的。那么它这个病毒株呢，它有两个这个 pangol 的系号，一个是 B. 一四二七，一个是 B. 一四二九。它们分别的危险系数分别是九跟七，所以其实呢都没有我们前面的。 这四株要来的危险，那再加上呢，它的主要影响的星数呢是水星，所以主要要看的就是它比较会是属于区域性的一个爆发，然后可以受控。那要留意的时间通常会是逢到水逆的时间，所以基本上在每年大概会有两次到三次水逆的时间，那就是要注意这个 i s l o n 它会爆发的一个状况，因为它在。 逆这个逆转顺的时候呢，都很容易呢，在亥宫启动我们的病毒亡神亡神的状况哦，所以基本上它这个病毒株呢，它有的时候呢是短暂的启动，然后短暂的缓和，短暂的启动，短暂的缓和，那所以呢，它是属于需要再去关切一下、注意一下的。那基本上呢，我们可以看到它这边所逢到的，就是我们的。 这个易经的绝命生气五鬼天一天一好，所以代表的是 B 一四二七是能够透过治疗的方式呢，来压制住它的一个泛滥。那第二个 B 一四二九，它是绝命生气五鬼六煞六煞。那这个呢，它系数虽然是比较低，但是呢，它的这个后面所发展的的速度呢，相对会比较险恶一些。好，那再来呢，我们来看的是 Zeta。 那 Zeta 呢，是在二零二零年的四月份于巴西被发现的。它这个基本上呢是受控于土星，而且呢是子宫顺行，也会启动的是我们的太岁以及伏尸的一个力道。那逢到这样的时候呢，还好我们要发现，因为它的潘构系的名称是 P 二，所以是逢到两个延年。一般来讲，巴西的病这一个病毒株的话，它的症状呢会是比较无症状的。 然后也比较缓和的，不会太致命，是可以受控。因为危险系数呢，在这边一经》的评估方式是只有六。下一个呢是我们的 ETA，那 ETA 呢，它是在二零二零年呢的十二月，于英国、奈及利亚等地呢被陆续发现的。这个时候呢，是我们的引弓顺行启动了上门以及译码，所以也会代表是呢，e t a 这个病毒株呢，如果它被传播到。 可以行进演变很快的及或者是卫生条件比较不好的国家的时候，它就很容易会在其出现其他的分株，因为呢，它的位置呢所受的控的影响是在太阳。那再来呢，这个 B 一五二五的这个序号呢，它的危险系数呢是只有三。那么也就是说，这个病毒株它在试着呢改变它能够生存的方式，因为我们看到它的易经的这个模式是绝命。 然后跟着是四个扶位，而扶位久的时候，也会代表它的力度会相对的瘦弱，哦，比较不会，呃，影响到这么多的一个状况。所以基本上这一个病毒株呢，我们呢就不会把它排为很危险的一个状况。再来下一个呢，就是我们的 d e t a 那 d e t a 的部分呢，它是首次于二零二一年的一月份于菲律宾被发现的哦。 那么在这个时间点呢，是我们顺行于癸宫，哦，也就是子那这个时候它会启动的是太岁的力道，但是呢，这个太岁的力道呢，逢到的这个它的 Pango 的名称是 P 三，代表是逢了两个五鬼，所以这个病毒株呢，基本上它的这个系数危险呢，只有逢到一，也就是可以很容易的呢，只要有透过这个。 人力呢，好去把它围堵的话，基本上是不会出太大的问题。再来呢，我们要看的是阿 a 塔。l 尔塔呢是在二零二零年的十一月第一次与美国好发现的。它所被受制的星数呢是天王星。潘狗的名称是一 B 一五二六，危险系数是五。那么它的这个易经的顺序呢是绝命福位。 补位延年延年，那么这一个星数哈，跟对应的易经数字来演变的看的状况来讲呢，它也会代表是潜伏期会比较的长，那么它是属于无症状的状况多，而且是属于可以控制的一个状况，所以这个部分我们也不会呢用太大的放大镜去显示这一个。下一个呢就是。 我们的 Kappa，那 Kappa 呢是在二零二零年的十月哦，同时在印度呢，呃，双向呢所研发出来的病毒株。那当时呢是顺行于前，也就是亥宫启动了，是我们的病符以及王神，而它的掌控的行星呢是我们的月亮。而竟然它同时呢都是跟我们目前前四大的，也就是 Delta 同时呢在演变的病毒株，但是这个呢它却。 不是呃目前的主流，而是受关注的主流猪而已。因为呢，主要是掌管它的行星呢是月亮，而月亮呢它代表的是周期是比较短的，因此呢它的影响力呢虽然呃后坐后坐力是比较长，可是影响力呢没有办法拉得很长。它的危险系数呢，即便虽然是十二哦，但是呢月亮呢没有办法给它很强旺的一个。 辅助效果之下呢，因此呢，这个病毒株呢就是需要注意即可。那它的演变模式是绝命六煞，六煞祸害，祸害绝命哦。它的致死率相对会是比较高的，但是如果是它演化到一些比较卫生条件好的国家的时候，那这个部分呢就会是属于可控的状况。那唯一要注意的就是它们会引发的其他的一些。 呃，副作用啊，或是其他的病症。再来呢，我们要看的就是我们的 Lambda。那 Lambda 呢，是在二零二一年的六月于秘鲁这边所发现的。它当时呢是顺行于胃宫，启动的力道是月杀、大号以及地解。那么逢到了月杀跟大号，会代表的是这一个来势汹汹的这一个病毒株。 可是它却是有地解，也会代表是可能有打过疫苗，或者是当地的环境卫生环境比较好，就可以呢抑制它的一个状况。好，所以呢，这个后遗症虽然多的病毒株，它的病毒发展期呢会是属于受制，而且能够受控的危险系数在易经来看是属于二，而受控的这个行星呢是金星，它的易经号码对应它的 Pango C 三十七是不畏。 绝命，绝命，好，这些呢都是我们目前呢，WHO 已经命名、狩猎在册哦，是属于被关注的病毒株。那么还有一个呢，是近期呢于这个乌干达安哥拉哦所出现的两个病毒株系列，一个是 A 二三一，一个是 Avoiv 二。那这两个其实我觉得，它虽然还没有被命名。 但是反而是我们要更加注意的，主要是乌干达可能好在它的病毒株没有这么容易离开它的国度，但是如果一旦呢被出口到其他国家的时候，它的危险系数呢，尤其是 A 二三一危险系数有到十五，所以是堪比前面四个主流株哦。而它的这个易经的这个呃流程呢，会是从 绝命祸害天一福位，也就是二次感染的机会会是有的。而 A B O I V 二，它的历程是绝命福位福位六煞福位绝命，所以呢，这个危险系数虽然只有六，但是相对的，它的传染跟传播力呢，也是会很广泛的哦。所以由此可见呢，我们也会希望呢，大家呢要。 尽量的减少出游，还有呢，如果非必要跨国洽公呢，尽量呢先减少这种可能会把病毒带回国家的一个状况。等到呢整个事件呢，基本上大家都有一个基本的一个疫苗的施打之后呢，那这样才会是比较妥当的。那么当然呢，我们还有很多的这个其他的这个名称呢，呃是。 再被命名的，比如说我们后面还有 mu、nu、z、o m e o a pi、rho、sigma、tau、epsilon、p i s i 还有 omega，这些呢都是陆续后面呢会被命名的病毒名称。不过这些呢，因为它们主要呢所影响的行星很多都是水星或者是月亮，基本上呢它们所带来的这个转变呢都会是属于。 一块的，也就是它不会是一个发展期很长的。如果我们透过数据来看，我们可以知道，大部分的病毒呢，它们至少呢，呃，只要它是比较强的，在它的危险系数有超过这个八以上的，它的一个危险周期至少都要达半年，也就是六个月之久哦。那么，只要是我们刚刚提到的哦，没有超过这个。 系数九的，好，那基本上都可以在四个月以内呢，它可以平缓趋缓。好，那么以上呢是我们透过易经来分享本次的这个病病疫株的一个状况。那老师也要在这边呢奉劝各位，不管呢您所所在的国家，它有没有要求你要有这个社交距离，或者是有没有强制你要戴口罩。 请你都要以身作则，完成这个防疫哦，尽量不要让破口是由你这边衍生出来的，这样才是对于疫情尽上一份心力哦。我是精灵，感谢你们本次的收看，我们下次再见了，也祝大家平安喜乐。